Ренант заберите. Да отстанет от меня. Ну да, забрали ковенанта. Слились. Че, ехать их убивать, что Стоковый дамаг. Хороший пушечек. Ай, не прошла альфа. Да-да-да, прям удивительно, все ли... Так, чтобы в борти на нее нахватать. Лага там где-то стрелял по мне оттуда из леса. Это олень с пулеметом. Еще один и воином будешь. Дайте война-то. А вон и лага. А у них еще по команде не светилось. Ой, да там сколько халявы-то еще. Только не облажаться бы где-нибудь. У нас там один. В корму не получает. Дайте воин. -то жматяры. А -а -а! Да чё за херня? Дай мой воин. А, Дождешь. Вот тебе и в пиксель. А где у них пол команды не светилось? Фух. Светите другие. А чем мне и этого не дали убить, да? Там еще стрелял такой же. Ну давайте уже простояли там полбоя. <laughs> Вайнос. Отхватил Вайноса мастерос. 9000 вн 8. да. Лайк, ребятушки, прожмем за мастера. основной калибр, все дела. Что-то открыли, да. Пуск топовый. Так, берем. Покупаем. Так, а чем у тебя разница-то? 97, 110, 130, 110. Ну, чуть-чуть капельку, да? капельку лучше фугасик интереснее наверное Так, 10 фугасов, нет, давайте 15. Здесь, мне кажется, они должны зайти. 10 галдишки. Ну, как-то так пока. Поехали.